Saçkan geri del tu gloria ren chaven Vas de ti ronav de vla Saçkan geri Luluji tu muro de Caio del Caramel, camel, São Pedro caminhou oh, Devorar o monte Muro dele te findou Que tu, São Pedro caminhou Tu, São Pedro, e te moça marodel Camen, camen Sachi cangueri Santo canto gloria Satiren chaver Alte tiro nabde bla Sachi kangeri Luluji tumuro del Caio del Caio amen, camel Sachi kangeri que tu salpedo camino tu salpedo e te moça marodel caramel caramel sachikangueri del tu gloria satiren chavel te tiro na tebla Sachi kangeri Luluji muro de Caro del camel, sa Sachi kangeri tu gloria Que tu, São Pedro, caminha salpedoieti moza marodel Kaj amen